السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمة الجاوي إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فروحوا اشتركوا في القناة واضغطوا زر الجرس عشان ما تفوتوا الحلقات الأسبوعية في هذه الحلقة حتكون الجزء الثاني للحلقة اللي فاتت فاللي ما شاف الحلقة اللي فاتت يروح يشوفها لأن اليوم راح نكمل عن الخطوات العملية للحصول على وظيفة الخطوة الأولى بعد التعرف على الميول المهنية هي بناء الملف المهني أقصد بذلك أنكم توثقوا جميع خبراتكم المتعلقة بالمجال بحيث تكون هي الوسيلة إلا تقدموا فيها على الوظائف المتاحة وذلك يتضمن السيرة الذاتية personal ستيتمنت الكفر ليتر فتح حساب في ال LinkedIn وغيره من المواقع المشابهة أنا من دحين أقول لكم إنه مالي نية إني أمشي معاكم خطوة بخطوة في اللي قلته قبل كده أنت بتطلع علمك والسبب انه في ناس مختصين يقدروا يقدموا لكم هالخدمة خدمات ثانية وبالمجان موجودين في جامعتكم تحت مسمى ال career center. ال career center هو عبارة عن مركز موجود في كل جامعة يوظف شخص مختص اسمه المشرف المهني واللي يقدم لك خدمة في أي شيء ممكن يتعلق بوظيفتك المستقبلية زي عندنا ال personal statement وال cover letter والسيرة الذاتية كتابتها وتنقيحها وتعديلها ومراجعتها التدريب على مهارات المقابلة الشخصية Do you have any experience? No sir, I have no experience, but I'm a big fan of money. مساعدتك في فتح مواقع ال networking زي عندنا اللينكد ان وهاند شيك. مساعدتك في تطوير مهارات تحتاجها مهنيا زي عندنا الإلقاء والتفاوض والتواصل سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين وممكن أيضا يساعدوكم في الخطوات اللي ذكرتها لكم في الحلقة السابقة كل اللي عليكم تسووه أنكم تحجزوا موعد عن طريق التلفون أو عن طريق الأونلاين وتروحوا لهم وهم راح يقدموا لكم كل الخدمات اللي تحتاجوها وببلاش لانكم already دفعتوا لهم من ضمن الرسوم الدراسية انا عن نفسي راح اقدم لكم تحت في صندوق الوصف رابط ممكن راح يساعدكم في الخطوات السابقة انصح انكم تقروه وبشدة إذا كنتوا ناويين ترجعوا البلد فأنتوا هنا عندكم الكرت الأخضر مدام معكم كل الأوراق والمستندات والوثائق اللي تحتاجوها للتقديم على وظيفة إذا كنتوا سعوديين فأنصحوا بشدة التوجه ليوم المهنة إلا تقيموا الملحقية الثقافية السعودية كل سنة تقريبا كفرصة أولى للبحث على وظيفة وإذا كنتم من الطلاب اللي يفكروا بالحصول على فرصة وظيفية أو خبرة في بلد الابتعاث قبل الرجوع للبلد فهنا نجي نتكلم عن الأو بي تي أو ال internship ممكن نحصلهم عن طريق أيام المهنة المنظمة من قبل الجامعات واللي تكون على مدار السنة أنصحكم إنكم تحضروا أكثر من واحد أو ممكن تكون عن طريق العلاقات العامة اللي كونتوها بداية من البروفيسور زي ما تكلمت في واحدة من الحلقات قيام نروح كمان للمشرف الدراسي وأيضا لل career center ممكن يساعدوك وأيضا ممكن عن طريق الناس اللي قد اشتغلت أو اتطوعت معاهم قبل كده إلى هنا وأكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة أتمنى أنكم فهمتوا المغزى من عنوان السلسلة وأنكم بالفعل تقدروا تكونوا من الدوافير إلا يستغلوا الفرص الموجودة في الجامعة للبدء في عملية البحث على وظيفة إذا كانت عندكم أي نصائح أو خبرات إضافية اكتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقة مع أصحابكم اللي على وشك التخرج إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم تنبيهات بحلقات كل أسبوع أشوفكم الحلقة الجاية سلام